Bang Woyo Channel Jawa okay. mengucapkan selamat menonton. Jangan lupa subscribe, komen, and like. Kali ini kita akan me belajar memilet ikan dengan cara yang baik dan benar dan gampang dan mudah. Dan seperti yang kalian lihat ada ada talenan dan ada pisau dan pisaunya harus tajam ya. Ini kita milet bersama Bang Jack. Gimana Bang Jack? Ya. ya kalau kita harus cari kita kalau mencari ikan yang segar itu dari matanya harus bening ya kan. Kedua matanya satu matanya enggak. Pisangnya itu harus merah, fresh. Terus ketiga aromanya. Hmm. Kalau udah masih bisa amis seperti ikan ini kan. Kalau udah busuk itu bau. Oke. Okay? Kalau kita lihat okay. kalau melihat ikan, kalau kita dari kepala dulu ya supaya pertama pertama kita harus nisip dulu sisipnya dulu kita habisin ya bersihin ya kita jeruannya kita bersihin kita buang jangan sampai kena jangan sampai kena bedunya kita lihat dari kepala dulu ya lihatin oke eh, ya pakai itu pakai itu pakai itu pakai pakai ini dia orangnya tapi kita kan ada kata ya, Oke. Okay. Yang pertama. Oke. Okay. jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Oke, okay, thank you. Oke. Okay. Dulu kita pilih dari awal. Jangan sampai kena muria ya. Karena awal durian pas makan kita kena duri. Oke. Okay. Kenapa kita mulai ikan nila? Satu, ikan nila harganya murah terjangkau kedua dia tebal dagingnya dia dan cukup crispy kalau digoreng oke okay. Ya, oke mantap perlahan paslet ya. biar sampai clear benar-benar tulangnya ya bentar tulangnya perlu ujung kita potong ya nah, kasih Eh? sisi kanan kita perawat sama dari ujung kepala ya dari insang bawah insang terus ke punggung kepala kita potong kita fillet seperti ini ya. sampai ke belakang belakang kita fillet kita fillet sampai bersih ya sampai kena durinya atau tulang tengahnya ya kalau ikan fresh itu lebih lebih enak di fillet tapi kalau ikannya udah uh, jelek atau enggak fresh dia akan hancur ya. berarti ikannya harus fresh ya iya harus fresh kalau ikannya udah enggak fresh itu susah iya. hancur ya dagingnya ntar dan juga baunya udah menyengat ya seperti yang kalian lihat guys dan dagingnya itu fresh banget kering nah, kan yang baru dan matanya juga masih dari laut masih benar-benar fresh ya ini palanya masih fresh ya matanya masih fresh ya kan kenapa misalnya saya bersihin misalnya saya buang karena kalau misalnya nggak dibuang cepat bau Sang itu berarti bikin cepat bau ya? Iya, bau kan dia tuh oh, iya. kotoran. Jadi dari mulut ke sini dulu nih saring, nih sang. Oh, iya, benar, benar. Dia tuh saringan, ibaratnya tuh apa ya? Supaya dia tuh ngawas ya. Terus ya, terus kita begini, kita potong, slice gitu ya. Ini kalau esoknya kita nih pak, jadi 20 slice ya. 20 slice. 20 slice. Nah, ya, ya oke. Okay. Lo kan tadi kan moto. Buat YouTube-nya oh ya. Iya, iya. iya Apa ya? Subscribe ya. Ya subscribe. Iya, oke. Okay. And like and comment gitu dan and and like. and Oke, okay, saya beres. Ini. Buang. Oke, okay. ya, gitu. Kita bentuk butterfly. Ya. Butterfly. Ya, bentuk kuku. Oke. Okay. Dan bentuknya kayak gimana om bentuknya? Ya, gimana bentuknya? Jadi ini biar crispy. Oh iya. Jadi biar crispy dan biar cepat matang. Matang. masak Ya. Usahakan harus tipis ya. Jadi kalau digoreng basah ya. terus juga kalau ikannya fresh saat digoreng hancur ya menempel yang penting apinya harus panas ya dan bersih apinya mantap kalau minyaknya nggak bersih ikannya jelek dari hitam kayak ya, salah ini dia ini di tengah ini ada, ada ada ada apa namanya ada sedikit durinya ya tuh ada itu ya itu ada durinya kita pilih dulu potong gini nih caranya di sisi kiri itu biasanya ada, ada durinya nah itu duri itu nongol tuh dia itu kita tarik ya durinya ya kemudian kita ambil durinya ya kita ambil kita tarik durinya ya oh iya ya durinya seperti ini agak susah nih karena kecil nih ikannya kan ya ya siapa ya ya kita potong durinya kita lagi nih jelek kalau makin bagus makin sekarang makin bagus jadi kita harus bagus tren gitu. ya ini nah ini buat dibakar bisa digoreng bisa bisa juga steam kalau yang orang kena kolesterol itu kan boleh digoreng di steam enak nih pakai saus kecap ya saya pakai yahut oke okay? hmm. okay. bentuknya akhirnya jadi kayak gini